Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Crash Pumping'dan ee, e, Speed Strip Hike, Speed Crashes 61. bölüm BM'lik Drive isimli bu, bu videoyu izliyoruz. Haydi bismillah. Başlattım. Aslında arkadaşlar ben bu videoyu çekmiştim de sırf sırf işte facecam olmadığı için tepkilerimi göremeyeceğiniz için de bir daha çekmek zorunda kaldım aslında. Yani o yüzden dolayı bir daha çekmek zorunda kaldım. Mecburi olarak bir daha çekiyorum. Tepkileri aynı şekilde vermek zorunda kalacağım. Ama sıkıntı değil. Siz izleyebileceksiniz yani bu videoyu. Araba büküldü bu arada. Bu arada araba büküldü. Bu arabaya pek bir şey olmayacak çünkü daha deminki videoda da çektiğim videoda da yaptım olmadı giderken bir şey olmadı. Sadece tekerleğinden patladı olmadı. Bu araba hasar masar almadı yani o kadar fazla. Durdu. Ama neyse. Toyota AX86 büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu araba patlayacak. Oha! Araba büküldü. Var ya araba fena büküldü. Şey oldu. Z... Zigzag oldu araba. Z diyecektim de zigzag olduğunu bildiğim için yemedim. <laughs> E e ne oldu ki? Bu arabaya hiçbir şey olmadı. <laughs> Hararetler sıyırdı lan. Her yeri sıyırdı. Anca ön tampon ön tamponun bir, bir kısmı böyle yok olmuş gibi bir şey oldu ama o kadar da önemli bir şey değil. Bu arabanın bütün tavan maban uçacak gidecek bu arada. Oha. Araba. Çüş. Araba küçüldü lan. bir de arkadan bir daha vursalar iyice küçülecek. Allah'ım ya. ya Resul ya. İnşallah arkadan ses girmiyordur arkadaşlar. Bilmem. Oha. Oha. Ben bu kısma kadar getirmedim aslında. Yani e, inşallah video kaydet videonun yarısında filan gitmez yani. Zaten 9.5 9.51 oldu da neyse. Oha oha anasını. Yani you <laughs> ay ay. Araba arabalıktan çıktı lan. Zikzak oldu araba. Zikzak. Yamuldu. Cesaretsiz kaldık. Oha! Oha anasını satayım. O ne bükülme lan? Son bükücü müziği. Lan avatar müziği. O ne, o ne bükülme? Oha oha oha anasının gözü anasının gözü arabanın araba denebilecek bir tarafı kalmadı ay ay oha Bugatti evet oha anasının gözü Lan oha oha. Oha. Yanmaya başladı lan. Oha patladı bile. var ya. Oha. <laughs> araba araba araba. Oralı böyle bir şey görmemiştir ya. Ne? Ka ki? Göremiyorum ama neyse. Büyük ihtimalle çok az kaldı. Zaten neredeyse 10 dakikalık bir video. İnşallah kayıt kesilmez de tamamını yapabiliriz. Oo bu araba durdu bile ya. Çüş diye buna tepki verilmez de neyse. Oha bu araba hiç durmaz ki. Hızlı zaten. Hiç durmasına imkan yok bu araba. Çüş. Arabalar birbirine kenetlendi bir bildiğin arkadaşlar. Yani oha. Oy. Oy. iki te... Lan oğlum. Arkadaki iki tekerlek. Ben... Birisi yok. Birisi var. Diyeceğim o ikisi de yok. Dört tane birden Para diye bir şey kalmadı iyi orada. yani. Yani buna böyle nasıl bir tepki verelim? O harbi hasar almadı ki araba. Harbi hasar alsaydı harbi harbi şey yapılabilirdi arkadaşlar. Tepkinin en iyisi verilebilirdi de. Oo, oo, oo. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Tamam. Sonuna doğru gelmişiz. Yani oha gerçekten arkadaşlar Ne söyleyeyim araba bir arabalar birbirine kilitlendi böyle şöyle oldular böyle kaldılar yani. Artık volkan masalını çekip çıkartamaz. You. You. Bu arada yani gerçekten you. Oha. Tek, tekerlekler mi gitti lan?